сол кезде әттең-ай бәрін тастап русланмен еріп кеткенімде бәлкім өмірім өзгеріп бәрі де аман болар еді жездемнің де қайшаның да өлімі болмас еді деген қайғы-ойдан әлі күнге дейін арылмадым одан кейін екі рет руслан келді бірақ мен терезеден ғана сығалап онымен кездесуге шықпадым менен сонша көңілі қалған ол одан кейін қайтып мүлдем келмеді әпкемнің орнын басқан мен бұл үйде қайша үшін жүрдім оқуым да жайына қалды мына өмір қызық емес ол аздай өз бауырларым менен безінді олардың айтатыны мен әпкемнің байлығы үшін жездемді айналдырған сорлы екенмін бұл сөздерді бауырларымның аузынан естіп бір жылап алдым бір күн болдық екен деп жездем мені қасына жатады деп қатты қателесті кеш бата қайшаның жанына жатып есікті тас қылып бекітіп үнемі одан қашып жүрдім бірде күндізгі уақытта жездем үйге келді ол кезде қайша сабаққа кеткен ас үйде ыдыс жуып жүрген едім ол көп аса күндіз үйге келмейтін екінші қатыны көңілдесінің үйінен шықпайтын екеуі бір жерде жұмыс жасайды үйде жалғыз қалғанымды білген ол маған тиіспекші болды дереу пышақты алған мен егер жолайтын болсаң өзімді өлтіремін одан кейін не істесең де маған бәрібір сен айуан менің өмірімді құрттың өмірімді құрттың маған мына өмір қызық емес тірі жүрсем ол қайша үшін жүрмін айқайлап жылап өзімді өлтіруге дейін бардым ол қорққан болу керек жарайды жарайды мен кеттім тек пышағыңды тасташы деп үйден шығып кетті одан кейін үш күн бойы үйде болмады төртінші күні келді көңілдесін осы үйге тұрғызбақшы маған десе он әйел тұрғызса да жездеме деген көңілім әлде қаша суыған сондағы ойы мені көңілдесіме қызғандыру екен ал мен қызғанбақ түгіл жездемді жек көргенім былай тұрсын жүзіне қарауға жиіркенемін қанша жерден ұятта болса айтайын олар күндіз менің көзімше неше түрлі ерсі-қылық жасайды сол кезде әпкем есіме түсіп кетті байғұс әпкем-ай бала кезде мені мен қызын саябаққа барыңдар деп шығарып жіберетін сол кезде ауру әпкемнің көзінше осы тірліктерін жасайды екен ғой мына екі арсыз бір қызығы жездемнің көңілдесі мені жездемнің әйелдікке алғанынан бейхабар екен осылай жүрген бұл арсыздардың үстіне анам түсті мені немересін сағынған анам үйге келді екі арсыз білгендерін жасағанда бөлмемде құлттап алып құлағым ештеңе естімеу үшін жастықты басыма басып жазатынмын бар ойым мен өткен күндерімді ойлап жылағаннан басқа қолымнан ештеңе келмейді анам шыны керек әпкем қайтқалы бұл үйге аяқ баспаған арада екі жылға жоқ дегенде келіп тұр мен де сол уақытқа дейін ауылға аяқ баспадым бауырларым түгіл ауыл аймақ менің жездеме әйел болғанымды біледі ар жағын айтпай ақ қойдым олардың көздеріне түсу мен үшін тозақ отын басумен тең есікті тарсылдата қаққан анамды олар күтпеген есікті үстіндегі ашық шашық киіммен шыққан көңілдесі ашқанда анамның қандай күйде болғанын айтпаса да белгілі бұл екі арсыз түскі үзілісте үйге келіп тамақтарын ішіп осылай жаман істерін жасап қайта жұмысқа кететін айғай салған анамның даусын естігендей болдым бірақ Ана екеніне сенбей есігімді ашып қарасам иә анам мекен. мені анам да жек көріп осынша уақыт бойы іздемеді деп ойлайтынмын бірақ бұл ойым қате екен ашуға булыққан анам әлгі қатынның шашына жабысып сүйрелеп жүр жездеме қарап қолына түскен затты лақтырып екі дүниеде де оңбай кеткір бір қызымды алжал құштырдың енді бірін жас өмірін қор еттің әй оңбаған-ай гүлдерайымды әйелдікке алғанда не деп едің маған а сол кезде анамның уысынан босап шыққан көңілдесі жан айқайы шығып шән кетті сен оңбаған өз балдызыңды әйелдікке алдың ба сонда мынау сенің әйелің ба деп мені нұсқап мен бөлмеден шыққан бойы анама қарап жылап тұрмын анам қасыма келіп құшақтап екеуміз де жылап боздап жатырмыз әлгі көңілдесі жездемнің жағасына жабысып шыныңды айт деймін сен онымен болдың ба ол сенің әйелің бе аузын әзер ашқан жездем иә ол менің әйелім біз бірге болдық сені тек ол қызғансын деп осы үйге тұрғыздым немене менің әйелім болам деп ойладың ба шындықты естісең енді үйден кет деп көңілдесін үйден қуған жездеме сөзім жоқ жалғасы бар